棚橋宏ずっと俺の先をはるか彼方前を走ってる棚橋宏すごいすごいとはずっと思ってたでも緊迫感のある試合の中で僕が棚橋さんにこけしやろうっつったそれに乗ってくれる棚橋宏かっこよすぎるっつうのありえないっつうの。 そんなダメ印を俺はずっと追いかけていきたいと思います。新日本プレス本体のやっぱり パワーダウンを感じるそれは怪我にもあったし毎年一つずつ年を重ねていくことであったりこれから若い選手がイラン・ライオンがどんな姿に 成長していくのかもちろん見てたいし期待したいし試合もしたいけど今今2018年10月19日現在ケニーを倒せるのは俺しかいないケニーを倒す レスラーが育ってくるかもしれないでもそれは未来のお話俺は今だ、はあはあ、今しかねえよよし